Match à mort par équipe. Le télé un imparti touche à son terme, TGI. Passe en tête. Patrouille ennemie. ihtiyaç Définition confirmée Proximité supprimée Grenade lancée Grenade Fragmentation Avion espion ennemi en approche. Envoyez un avion espion.